каждый день говорит нам «Ну, «Здравствуй». Наша жизнь – это борьба, борьба за выживание, борьба за любовь, борьба за власть, где миром правят деньги. Но я говорю «люблю», и поэтому я живой. Но я говорю «живу», и поэтому я не злой. каждый новый день это суета и тень, которая ходит за нами, за мной, тобой каждый день, разрушая нашу жизнь изнутри, но мы не сдаемся, мы не продаемся, мы живем и боремся за каждый новый день. Но я говорю, люблю, и поэтому я живой. Но я говорю, живу поэтому я не злой. Когда приходим домой, мы чувствуем дома тепло, тепло наших близких, тепло любимых и друзей. И это уже победа, победа за каждый прожитый день. Но я говорю, люблю, и поэтому я живой. Но я говорю, живой и поэтому а я не злой.